둥구 둥구 똥. 똥, 똥. 내 둥이야. 응, 응. 따따따따 따따따따따 Pilih yang mana ini ya? Go. Bye, what's up? shop ini kosong bukan yellow bro tuh bukan, yellow iya jadi jadi black kunci semua kak hmm? dikunci semua kita lempar dia eh, menang kan Hmm, ini lagi nih tentinya nih tentinya kita pengen tenti bawah ini ya klik lagi jalan ke sana buat kiri dia hmm, nih buat stay home hmm. hmm ini lagi release any bird oh lepaskan burung yang ini kita lepaskan dapat kawan kita. Nah, main lagi. Nih, kita tembak nih ya. Nih, kita tembak. Kita tembak di mana di sini ya? So, ini ini ini kita tembak nih. babinya nih lagi next lagi you will find the world map of Australia. Iya. nih kita pilih lagi kita tarik kunci lagi kita ini kita tembak dia. Ini kita tembak ya. Mati TNT nih, TNT ini punya nih. Nah, kita kan ya lagi iya berfungsi dia bentar lagi nih play ini kita hancurkan mana kita hancurkan ini ya eh ini ya ini ya kita hancurkan ya Jangan jatuh semua ya oke okay? Oh iya ini aja ya. Uh, alah. Eh, lagi 아, 니녕히계 kita lepasin yang mana mau kakak lepasin tunggu ya tunggu nanti dia suruh pilih kita Nah, yang mana mau dilepasin? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang mana? Yang hitam. ya? Yang hitam kan? Ini. Lepasin. udah lepas dia udah lepas dia Ih banyak kali ini ya Ih babinya ada satu dua tiga empat ada empat babinya kita hancurin yang mana oh ini TNT nih TNT oh kita tembak atasnya Eww tarik nanti tarik tekan tahan ini tekan tahan ya nih klik klik kliknya yang ini yang ini tengok nih yang ini kliknya yang ini yang ini ha ini itu nah, tunggu tunggu tunggu tunggu arah nah klik nah nih main klik klik arahkan ke play ini kesini arahkan ke bawah bawah sini bawah ah udah klik bawah lagi kurang bawah kurang bawah bawah ah klik nah gitu nih ini kalau kalau ini udah cari tekan tahan gitu caranya coba coba kakak ya, tekan tahan tuh tuh jangan diklik jangan diklik dulu ya jangan diklik dulu ya Beton tahan. Lepas. Hore. Next, click next. tarik oh ke sini dulu ke sini klik tahan klik tahan klik ya, ya. tahan harapkan tarik lepas uh aduh lagi lagi klik salah kliknya oh sini klik tahan lepas Yalah mati dia. Oh iya menang next next klik next. Arahkan dulu arahkan. Ah. Ke atas ke atas sampai ini tangan kakak nah klik uh, dapat bulu kita. Ini oh, dia cara. Wih. play main play bawah arahkan ke bawah ini arahkan ke Ini ininya ini kan bisa kagak goyang-goyang ini oh arahkan ke sini klik nah. tuh ini ambil ini ambil nih ya oh tuh ya lepas jangan jangan lupa jangan lupa ya mau apa alah jangan lupa dia udahlah cengok yuk